दुनिया के बहुत से देश तरक्की के चक्कर में ये भी भूल गए कि इस धरती पर सिर्फ इंसान नहीं रहते इंसानों के अलावा और जीव भी रहते हैं लेकिन सारे देश एक जैसे नहीं होते जैसे कि सिंगापुर ने जरूर जंगलों के रास्ते सड़कें बनाई लेकिन उन सड़कों पर ब्रिजेस भी बनाए ताकि जानवर आसानी से सड़कों को पार कर सकें इसी तरह से ब्राजील में स्पेशली कुत्तों के लिए पूरा गांव बसा दिया गया उस गांव में घरों के अंदर सिर्फ कुत्ते रहते हैं सरकार उन्हें खाना देती है लोग डोनेशन देते हैं और टूरिस्ट वहां घूमने आते हैं गाइस याद रखिए ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है बाकी जीवों की भी है ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए धरती गोल सूरज गोल चंदा गोल अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं कुदरत की देन है तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसने बनाया भी तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं यानी कि world roundest object made by human ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप एस ट्वेंटी से बनाया गया है इसको बनाने में एक मिलियन यूरोस की लागत आई और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है गाइस आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे कंपनियां हमारे दिमाग से खेल के किस तरह से माल बेचती हैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए कि आपको एक कोई टी शर्ट दिखाई दी जिसपे हजार रुपए लिखे हैं तो शायद आप उसे ना लें लेकिन अगर उसके हजार रुपए लिखने का तरीका बदल दें तो शायद आप उसे खरीद लेंगे कैसे अगर उस टी शर्ट पे दो हजार रुपए लिखें और उसे काट कर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट का स्पेशल ऑफर दिखा के फिर उसे हजार रुपए में बेचेंगे तो शायद आपके खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे गाइज आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस उसके अबू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अबू ये चाहते थे कि वो चौथी क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया अब पढ़ने तो वो लगा लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा फिर क्या था 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में तीन रैंक बनाई और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है उसका नाम है अंसार शेख गाइस आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस की